Jamaa alipoenda kununua, alipoenda kwa wao alienda kuchukua utajiri mm. na alienda kuchukua utajiri na mimi akanikabidhisha kama ambaye mimi ndio mke yule alikuwa anayepe anayependa. Hakuingia na mke wake, aliingia na mimi ah. E. na kasha kuacha e. aliingia na mimi uh-huh. Sasa ndio kama amenitoa kafara, niko chizi, nateseka, yani nasumbuliwa na mashetani silali, yani nahangaika tu. Asa hiyo kafara alikutoaje? Ndo swali langu. Kafara ninitoa vipi? Wewe ulijuaje? Kwanza ulijuaje amekutoa kafara? Nilijuaje alimenitoa kafara mm. ndio hapa. Mm. Sasa hapa nimepata mzungu mm. nimepata amechukua pesa mm. akapeleka, alafu huyu huyu kijana akaja akaniambia nizalie mzungu mtoto mmoja na yeye nimzalie mtoto mmoja. Ah. ah. Unasikia? na anasema hmm. yeye mm. ndiye anajua venye anajua ambavyo mimi sijui sababu alijua mimi niko kuagiza yani kwanza yeye alijuaje wewe una mzungu si akamvuta mzungu yeye ndiye alimvuta mzungu na nguvu za freemanson kwa hiyo wewe kabla hujawa na mzungu mm. kipindi kile unaota zile ndoto yeye tayari kashajua utakuwa na mzungu mm. ah. mm. na ulivyokuwa naye akajua bila kumuona alikuja akamwona, si alikuwa pale pale anaangalia hizo vitu zikifanyika. Uhum. Sasa ndio mimi ili nilianza sasa kusumbuliwa na mashetani majini mm. Ndio watu hali yangu ikazidi kuwa mbaya kabisa, watu mm. wananiona niko chizi, yani nimetupa mbao kabisa mm. Kutupa mbao unamaanisha? Yani nimekuwa mwenda azimu yani mm. kwa mfano mm ndio rafiki yangu mmoja Mtanzania alikuwa anaitwa paulin mm. akaniambia jamani, dada yangu Mudhoni, umepata mzungu kakuwa chizi, mazi umetupa mbao, umechizi umechizi kabisa, umepoteza yani uelewe, yani umekuwa wazimu kabisa. Wewe hapo ujui kama umekuwa wazimu. Mimi sioni, naona tu niko sawa, lakini sikuwa sawa kabisa. -huh. Maneno zangu zimejaa kila mahali, watu wanaongea mm. Hati niliingia kwa chama, niliingia kwa mashetani, sijui mimi hata sielewi watu wanaongea nini mm. Sasa ndio huyo mama akaniambia twende Ma, twende tukaangalie ni nini mbaya. Mimi maisha yangu yote sikuwahi ikanyanga kwa mganga mpaka hmm. mm. huyo mama ndiye alinipeleka mm. Akaniambia twende ukaangalie Kwenda kuangalia nilikuta mwalimu alikuwa huyo mwalimu mwanzo, na hata sioni haya nikimtaja majina mm. na kama ni shetani na ashindwe mm. huyo mm. mwalimu mm. akaniambia nimkanyage mikono miwili. Kumkanyanga mikono miwili ilijiandika Kiarabu mm. yaani ameweka mikono hivi ukanyage wewe eh, kwa miguu yako eh, uh -huh. ilijiandika Kiarabu mm Ah, mimi nikashangaa vipi? Mikono yake ikajiandika. Eh, huku kwa mikoa nini inajiandika Kiarabu hivi. nikashanga nikashangaa akaniambia umekuwa ukinitafuta siku mingi lakini umenipata eh? Nikamuuliza ati nimekupata mimi sikujui. Sijai kukuona, ni mara yangu ya kwanza. Hata ni saa hiyo naongea, lakini natetemeka juu mimi sijui mambo ya waganga, sijaijikuta kwa mganga siku zote kwa maisha yangu, ndio mara ya kwanza mm. natetemeka hivi. Akaniambia umekuwa ukinitafuta siku mingi, lakini umenipata. Nikamwambia nimekupata, sikujui, sijai kukuona. Akaniambia tulipo wewe tukukule. Eh, eh ati nikamuuliza ati mlipewa mimi munikule, nikamuuliza kwani nyinyi mwa, mwala watu mm -hmm. binadamu gani anakula binadamu mwenzake? Yani hizo vitu hazi haziniingii, manake mimi pia sijaienda kwa mganga kwa hizo vitu siju. Akaniambia tulipewa wewe kukula wewe ni chakula chetu. Mm. Alafu akaniambia naona pesa nyingi pale, wewe ni tajiri sana, wewe tajiri lakini we ni kijakazi cha mtu. Tena huyo mwalimu alikuwa anaongea Kiswahili cha Pemba. Mm. We ni kijakazi cha mtu. Mm. Ha! Nikamuuliza kijakazi tena? Ma, eh, akaniuliza pesa zako huwa zaenda wapi? we unashika pesa nyingi lakini zaisha kama makaratasi. Urongo ukweli. Eh, nikamwambia kwa kweli waongee ukweli. Alafu akaniambia uko na jini. Mm jini akanambia si unaotanga naye si ulifanya maagano naye uko na jini mkubwa mwanaume na aligharamika ng'ombe hmm. nikamwambia eh, sasa kama niko na jini mwanaume aliingiaje kwa mwili wangu akanambia ulitumiwa jini ulioana naye si ulifanya maagano naye kivipi ile maagano nilifanya ile ya karatasi ya kuandika majini eh, ni jini nilikuwa naozwa Ah. eh. Sasa ndio nikamwambia jamani, nikaanza kulia, nikamwambia wewe jamani, mwalimu jamani, nitoe mwalimu. Mwalimu ukisema mwalimu unamaanisha nini? Mgani alikuwa anajiita mwalimu, hao walimu wa majini, hao wanafuga majini. Ehe. Nikamwambia mwalimu, jamani, nitoe nitoe hiyo jini, nasikia majini yanaua mm. jamani, nitoe jini. Akaniambia hey, eh, nenda unitafutie elfu hamsini na nne za Kenya mm. nitakutoa mimi nakwambia hapo sina hata dururu na ndio kama juzi mzungu ametoka kunitumia pesa kwa hiyo siwezi muitisha pesa ingine sasa mm. ilinibidi niende nipeleke vitu vyangu venye viko kwa nyumba rehani nikapata elfu ngapi nilipata elfu ishirini na nne ikawa imebaki elfu thelathini mm. ya kenya akaniambiaje huyo mwalimu nenda Utapata mtu ako na pesa nyingi, atakupatia uniletee, ni, nikutoe jini. mm -hmm. Ah, sasa mimi nikawa na matumaini. Kuwa na matumaini ni kweli, nilioga nikaenda pale pale panaitwa Nyari Beach pale Mombasa, kulikuwa Beach. na ah, ah, kulikuwa na Nakumat inaitwa Nyari mm. Nyari Nakumat mm. pale palikuwa panakuja wazungu sana sasa mimi nilioga nikaenda hapo mara. Umeoga nini? Si nimeng'ara tu, nimeonga nikavaa vizuri mm. nikaenda auti zangu mm. ndio mm. nipate elfu thelathini nije nitolewe jini mm. nikaenda nikashinda hapo kuanzia saa nane mpaka saa kumi na mbili mm. hakuna mtu anakuja hapo. Unatafuta nini mzungu? natafuta mtu anipe dili nipate nimeambua yaani nimeambiwa nitapata mtu anipe pesa nyingi nipeleke mm. sasa nilitumai nitapata mzum dili yani nitapata mteja anipe dili yani mteja wa nini ya biashara ya kimapenzi nipate hela sasa sinishaambua na na huyu mwalimu mm. amenipa matumaini kumbe mwanzo ulikataa biashara ya kimapenzi lakini baadaye ukaja niko na shida niko na jini mm. siwezi itisha mzungu pesa mm na niko na jini na majini yanaua mm. umenielewa ni shida imenifanya mpaka niingie kwa hii kwa hii mtego mm -hmm. wakutaka kufanya umalaya ndio nipate pesa ya kupelekea mganga nitoe jini ukaenda hapa sasa, sasa kutafuta sasa wateja eh. uh nikaenda kwenda pale nilikaa mpaka saa kumi na mbili hakuna mtu nimepata mm. nikakaa hapo nikaondoka zangu nikaenda zangu nikarudi zangu mtu hapa rudi mtu hapa ndo nyumbani eh, uh-huh. kushuka tu mm. kushuka tu kwa matatu hivi nakutana na nani na yule mwanaume shetani yule mjini mm. akanipa mkono hivi mm. kunipa mkono hivi mimi nilitoka nduki ulimpa mkono amenisalimia ame yani akili yangu hazikuwa ati nitakutana na mtu kama yeye mm. plus na zile mambo nimeambiwa na mganga mm. alinipeana niliwe mimi ni kijakazi cha mtu mm. amenitoa kafara vitu kama hizo na ushamjua ni yeye eh sababu ni yeye nimeambiwa ndio kabla nipate mzungu mwenye niliyekuwa naye ni nani si ni huyu mkikuyu mm. huyu mm. huyu freemanson mm. sasa mimi hapa nimeshuka matatu matatu daladala kwa wote hizi eh public dala, eh, transport eh. uh -huh. nimeshuka tu kushuka tu huyu mm. hapa kwa mlango mm. wa, wa, wa, wa, wa, wa matatu mm. akanipa mkono hivi mm. eh, nilitoka nduki hata sikuongea. Mkono ulimpa ukumpa? Nilimpa mm. akili yangu haipo, yani naona mtu ameniwekea mkono mbele mm. kuangalia ni yeye Umeshampa mkono. Nishampa mkono. Mimi nakwambia nilikumaliza hapo nilitoka nduki. Akaja sasa akawa anatembea kistaili cha jini. Kivipi? Anakona powers, anatembea kama atembea juu ya hewa na hasira akanyagi chini akanyagi chini nasikia mtu wa wa wa wa ni kama anatembea staili nyingine yani mwendo usio wa binadamu yani mm. eh. au sikia hata kishindo chini akanyaga vup vup vup ah, ah. waangalia nyuma naona mtu ako mbio mbio eh, mimi nilipoona hivyo mwenzangu niliingia kwa hoteli fulani nikakaa nikajikojolea hapo nikajikojolea hapo nikakojoa nikamaliza huku natetemeka natetemeka yani natetemeka kabisa nikasema mimi sahii naisha mm. ndio nikampigia kijana mwingine amekuwa rafiki kama ndugu ni kijana amesimama na mimi hata huyo kijana sijui nitamlipa nini amesimama mm. na mimi na hii shida kwa kweli amesimama na mimi sana mm-hmm. nikampigia simu nikamwambia maila njoo mimi hata ile kitu nimeona, yale mambo nimeambiwa, yani siwezi, yani nashindwa, njoo njoo tu juu mimi naona leo mi, mi sahii nafa, mimi nakufa. Njoo, alikuja mara hiyo hmm. Akakuja akaniuliza mbona naona mikojo, ni nini hizi? Nikamwambia nimejikojolea. Ni nini? Ni hiyo mambo, mimi nimeambiwa nimetolewa kafara, niko na jini alafu naambiwa nitapata mtu anipe pesa, na ajakutana na huyo mtu naambiwa amenitoa kafara ndugu yangu tufanyeje mm. sasa namwanaletea hiyo story akashangaa akastuka sana nikamwambia ndio uamini tunaambatana kesho nikupeleke kwa huyo mwalimu uyasikie wewe mwenyewe na masikio yako mm. useme siku kumwekelea huyo mtu mm. tukaenda na huyo kijana following day Mm. Lakini kabla tuende kijana alinifikisha nyumbani na akaacha nimefika nyumbani kwa usalama. Mm nimeenda nimefika nyumbani nikaenda nikaoga nikalala sasa following day tuliambatana na huyu mvulana mm. tukaenda kwa huyo mwalimu akarudia haya hayo mambo na akaniambia shida yangu aliniambia sijui shida yangu ita, itaishia pemba hmm. sijui mm. nitapewa dawa kali sana sijui kitu kama hiyo hmm. Kwa hiyo yeye alikwambia hawezi? Aniambia nitafute, aliniambia nitafute mm. mwalimu mm. na akasema ati nini, mwalimu ambaye anaweza kukutoa jini mm. mkubwa aliyegharamika ng'ombe mm. Kuna na jini amegharamika ng'ombe mm aliniambia akamwambia sasa yeye alikuwa hawezi kufanya hivyo. Angeweza. Sasa mtu anamiliki majini anatoaje jini? Mm. Hawezi hawezi mm. na yeye ndiye aliyefanya hicho kitendo, yeye ndiye alinitupia hiyo kitu. Ina maana alishirikiana na ule kijana kufanya hiyo kitendo kwangu. Huyo alikuwa mganga wa ule jamaa. Ah, alikuwa ndo mganga wake. Eh. Kwa hiyo anatakiwa amsaidie yule jamaa tu, sio mm, wewe. Si mimi. Na kwa nini alikwambia umemtafuta siku nyingi? Ndio hapo sikuelewa. Au kumuuliza? Nini nilimuuliza, unaniuliza nimekuwa nikikutafuta siku mingi, sikujui Hmm. sijai kukuona hata kwa mganga, ni mara yangu ya kwanza kufika hapa. Kwa hivyo hizo vitu unaniambia, nashangaa Hmm. na unasikia huyu kijana a, wakati tuko kwa urafiki tulikuja tukagombana, ni story ndefu sana nikiongea, yani hata -hmm. nasahau mm. alikuja akaniandikia akaniambia utakutana na Mungu usiyemjua utakutana na na Mungu nisiyemjua huyo kijana huyo Freemason eh alikuandikia kwenye nini kwenye message kwa simu Mm -hmm. Sasa wakati hapa bibi yake amekuja mm. tuliendelea ku, ku, sasa tukaelewana tuwe tunaibiana Mm. Wakati tunaibiana, siku moja nilimtumia meseji mm. ikaingia kwa, kwa, kwa simu yake, bibi yake akashika. Mm. Bibi yake kushika na alikuwa amesikia stori zangu mm. na ameonyeshwa mimi, anasikia bwanake alikuwa na mwanamke mm. alikuja kwangu usiku kunitafuta mm. kuja kunitafuta akanikuta wakati huo nimeandikia kijana hmm. vile mm. alitamani sana kuzaa na mimi mm. nimemdanganya niko na mimba yake Mm. Sasa bibi alichukua ile message, amesikia nime kuna mimba ya mume wake, mimba ya mume wake mm. ilibidi anitafute mm -hmm. akaja kuhakikisha ni kweli nina mimba mm. kuja kuhakikisha nikawa na mimi nimejivalisha lidela na vile nina kitu, ki, kitambi nimefurisha kitumbo hivi, akaamini kweli nina mimba, lakini kwa sina mimba. Kitambi chako cha asili tu eh, ni kitumbo tu. Mhm. Mm sasa mimi mwanamke wa watu akaamini nina mimba sasa mwenye aliamini na mimba ndio tukawa tunamdiscuss huyo mwanaume mimi na huyu mke mwenzangu mm. oh Saimo huyu anakuja huyu Freemason anakuja akiniambia hakupendi wewe ananipenda mimi akija kwangu ana yani mgonganishi mama mke wake ndo anakuambia wewe. Eh, aniambia hivyo. Mm. Na huyu jamaa akija kwangu akijificha kwa mume wa mke wake, mm. yuaja kunigonganisha na mke wake kaniambia, "Ah ah, mimi hata nilikuwa simpendi. Nilimuoa kwa sababu tumezaa na yeye, lakini nakupenda tu wewe." Mm. Unaona? Anatugonganisha. Akija kwa huyu anaongea hivi, akija kwangu anaongea hivi. Mm. Kumbe anatuchezea sisi wa wote. Wote. Mhm. Mm, mm. Sasa ndio hapo katika huo ugovi ndio bibi yake alikasirika nilipomwambia zile maneno alikuwa akiniambia yeye hampendi, anampendea tu ni vile wamezaa watoto mtoto lakini hampendi. Hmm. Ndio mm. aliniandikiaga message akaniambia utakutana na Mungu usiyemjua. Huyo huyo mwanaume Freemason sasa. Eh, akaniambia utakutana na Mungu usiyemjua. Mm si Mungu nisiyemjua ni gani? Kamuuliza, kwani kuna Mungu mwingine dunia hii isipokuwa mmoja Mungu tu? mm. ati utakutana na Mungu usiyemjua mm. Sasa si ndio huyo aliyekuwa ananiambia umenitafuta siku mingi umeniku, umenipata? Ndio. Eh. Uh -huh. Ndio huyo huyo huyo mwalimu aliyekuwa akiniambia nimemtafuta siku mingi nimempata. Sawa. Akakwambia utapata pesa ukakosa, ikawaje baada ya kukosa pesa ile? Sasa mwenye nimekosa pesa nilienda kumharashi mm. nikamuuliza mbona uliniambia nitapata pesa alafu naja sasa hiyo namuuliza kwa na maidha na huyu kijana mwingine maidha mm. huyu rafiki yangu akunisaidia namwambia itawaje uniambie huyu mtu amenitoa kafara amenifanya amenifanya alafu nikutane naye anipe mkono tena anza kunikimbiza kivipi na we mwenyewe uliniambia ti nitapata mtu anipe pesa mingi mm. ikawaje sasa hivyo akaniambia Muzonyi, alikuwa ananiambia Muzoni, usijali, usijali Muzoni, kila kitu kitakuwa sawa. Namwambia kitu gani kitakuwa sawa? Nikamwambia wewe unijui mimi, nakupeleka polisi. Sikuogopi nakupeleka polisi, we mganga, sikuogopi. Nikamwambia nitakupeleka polisi, wewe na huyo huyo mliyefanya hicho kitu nitawapeleka polisi. Ah, usiwe na wasiwasi. Sasa ndio vituko vilivyozidi, mimi nilianza kukimbilia wapi? kanisani mm. nika nikakimbiliaka kanisani nikawa naenda kanisani tunaomba tunaomba tukivunja hayo maagano madhabahu ya shetani nini sasa kila nikiomba kila tukienda kuomba nasikia tunasikia kitu kinafanya ka mm. yani unasikia kama jiwe li, kubwa limekatika mara mbili kwa hivyo yani limekatika mara mbili kwenda wapi, likadondoka chini nje, limekatika mara mbili likakugonga, limekatika mara mbili juu ya bati, unasikia limekatika, alafu au unasikia kishindo hivi eh, kishindo yani kwa yani ni kama umelikata na lipanga ama nyundo yani ile chumbani kwako kitandani ndani nje au wapi kwa mbali unasikia kwa mbali uh -huh. sasa tukawa tunaomba tunaomba tunaomba sasa usiku tukawa tunaona watu tunaona watu vivuli. Wewe na nani? Mimi na msichana wangu wa kazi mm. nilikuwa nimeandika mm. tunaona vivuli vya watu, watu wanatembea wakiwa vivuli, tunawaona wapi? Tuko kwa kanisa, tuko mm. kwa kanisa, tukienda kanisa tunaona watu wanatukimbiza mm. ni watu vivuli wanatukimbiza Mm. Naambia jamaa unaona watu. Haoni, mimi namwambia naona watu, mimi naona watu wa vivuli vya watu. Wanakuja wanasimama huko nje. Wengi ilikuwa ni grupu kubwa waliingia sana kwa hiyo mambo. Uh -huh. Pale mtu hapa. Wakati unaona watu au kushirikisha wakubwa wazako kiimani, wachungaji nini? Nilishirikisha watu wa kanisa hata wao waliona hawakuona. Waliwaona. Wao waliwaona. Eh, na wewe uliona. Naomba eh, tukawa tunaomba tunakemea. Wakija kanisani wanasimama huko nje ya geti mm -hmm. hawaingii kanisani mm. tunaomba tunaomba hawaingii mm. wako hapo wako kispirit wanavuta masigara mm -hmm. hao madevu vivuli unaviona vinatoa sigara eh, tunaviona vikivuta sigara uh mhm. -huh. eh, sasa mimi hiyo mambo iliendelea kunisumbua kwa muda kwa muda. na mkiomba hawaondoki so, wata, sasa watakaa hapo alafu wataondoka baadaye mm. Sasa yaani ndio tukawa tunaomba tunaomba tunakesha kanisani, basi hiyo mambo imeishi kunisumbua. Sasa ndio hivyo, mapenzi mapenzi, akaja akanichukua tukaenda kwao raundi ya kwanza. Wapi huko? Uholanzi. Mm. Akanichukua, alipoenda kunioa tulienda tukafanya ndoa tu, yani tuliagana tutaoana. Mm. Tulipoenda kuwa ufanya ndoa mm aliniambia you will never suffer again in life, hautateseka tena katika maisha mm. Mm -hmm. Sasa na mimi nikamwambia are you sure? Very sure. Niambia yes, you will never ever in this life suffer. You have suffered a lot. You have gone through a lot. You will never ever suffer. Mm -hmm. Sasa ndivyo akanifanya pingu za maisha, tukafanya mhm. harusi kubwa sana mm. harusi ilikuja watu watu wa maana. Ndugu zako walikuwepo? mm -mm, hawakuja hata mmoja. mm -mm. Wakati huo nilikuwa sielewani nao. Kwa nini? Sasa si unaona wale walinitekeleza. Walikutekeleza? Eh, walinitekeleza baada ya ule dadangu kuja kunilipia gharama ya, ya, ya hospitali yeah. Iliendelea akawa wamenitekeleza kiasi ya kuwa mi nateseka pale. Tuna, tunasemaga kutelekeza eh alikuwa ameniterekeza Ehe. Kwa hiyo ukawa uelewani nao. Mm. Ndoa nilifanya ndoa na mzungu huko kwao, lakini vibali vya kuishi kule vilikuwa havipo. Mm. Sasa ilibidi yule mzungu aje wakati najifungua, aje Kenya kushuhudia nikijifungua mtoto. Mm. Nilijifungua huyo mtoto, nilipojifungua ule mtoto, sasa hapo ndio vituko vilizidi tena. Ukiwa Kenya? Mhm. nikaanza kuhangaishwa na mashetani majini Mhm. yule mwanaume ananitokea kwa ndoto akiniambia alinipenda aliniweka jini sijui nini vitu mingi mingi mwanaume gani huyo Freemason uh mm-hmm. -huh. Mm. ananitokea kwa ndoto akiniambia alinipenda Mhm. Sasa ndio hapo nilipataka mpaka maajali nikaponea kufa mara kama mbili. Ajali za aina gani? za gari lakini sija sikuwahi umia, Mungu hakupenda. Ilikuwaje? Sasa hapo si ndio hapo alikuwa amenitoa kafara. Ah. Mm. Uh -huh. Sasa ndio nilipokuja babake mtoto wangu akaja akanichukua, vibali vimeiva, akaja akasema tuende Ulaya. Mm. Kwenda Ulaya, kwenda Ulaya ndio tulienda huko tukakaa vizuri, tunalea mtoto na mi nikawa nakuja kuja Kenya mm. nikija Kenya nakutana na huyu jamaa huyu freemanson aniuliza, umekuja na watoto? Umekuja na mtoto? Niuliza kama nimekuja na mtoto wangu. Sasa maana yeye anajua una mtoto tayari. Eh, sasa si ananiuliza kama nimekuja na mtoto, ndio pesa izidi kutumwa mingi na mzungu mm. Mm. Uh -huh. ama kijakazi mm. Sasa ndio ikawa hivyo. Sasa venye nilienda kule nikakwama, nikaja nika, nikaona mtoto huyu mkubwa huyu wangu anaboeka sana, nikamuongeza mwenzake. Sasa venye nimemuongeza mwenzake, ndio mapenzi pale ilipungua mzungu. Baada ya kuwa na watoto wawili sasa, e, mzungu akabadilika ghafla mm. e, mi naona mzungu hakuna mapenzi hana stori, yani amebadilika tu, amekuwa mkali mkali, yani namshangaa, atuongei vile tulikuwa tunaongea kama bibi na bwana. Mimi nikaona akaja akaniambia, hapo ilikuwa 2014 akaja akaniambia hanitaki tena na hanipendi tena. Kisa kisha na maana sijui, siwezi kukuambia mpaka leo mm. Hivyo tu yeye alijisikia hanipendi tena, hanitaki tena Mm. Au kumkumbusha alikwambia will never suffer again? Eh, nilimkumbusha, aniambia no. I'm tired, I'm just tired. Of? Amechoka na mimi na hanipendi tena. Nikamuuliza sasa, unipendi tena kwani nimefanyaje? Mm. Nimekufanya nini? Ndio akaniambia mimi sina sijisikii tena kukupenda na sikupendi tena. Akani akarudia tena. Mm. Sasa tulie kuanzia hiyo 2014 tulikaa kwa ndoa, lakini ni ndoa tunaishi kwa sababu ya watoto mm. lakini ndoa haiko, ni ndoa ilikuwa si ndoa, ni ndoa mm. tunakaa tu, hakuna mapenzi, hakuna lolote, lakini hakuna yani mnakaa kama brother and sister, ila watu nje wanajua, watu wanajua tumeoana. Sasa hapo ndio hali ilizidi, mi nikaona sasa mi naishi maisha gani? Mi mbona ni msichana mdogo in real life naonekana nimeolewa but in real life I'm single. Ah, nikakaa nikafikiria hiyo mambo mi nikaamua hii ndoa tuimalize. Nikaambia mzungu, haina haja maisha ya kuishi kulazimishana. Sitaki nikulazimisha unipende, kama unipendi unipendi. Mm. Eh, kwa hiyo wacha ifike mwisho, ndio mwezi ndio nika nika apply divorce wewe ndio ulie apply? Eh, nika apply divorce. Yeye alikuwa anakataa, lakini nikamwambia ndoa ilikufa kitambo, hakuna mapenzi tena. Mimi nateseka, mimi kama msichana nateseka, najiona kama si mwanamke tena, hakuna yani, sioni raha, sina raha kwa hii ndoa, haina haja nijifanye Mm. Sababu najikuta nafikiria mambo hii nchi si yangu, niko mpweke, sina mtu na share na yeye, uongei na mimi, una time na mimi, yani wewe umenibadilikia kabisa mm. ndio hivyo sasa ilibidi akubali ombi langu la kuachana mm-hmm. kila mtu akashika zake na nikija kuachana naye ilifika mahali mpaka ananifukuza bana mm. aniambia toka kwa nyumba yangu get out of my house I don't want to see you here. Sasa ilipofikia huko, ukaona sasa dharau imezidi. Sasa nikipanga kuja Kenya, hata kama sijaambia mtu yeyote, cha kushangaza najakutana huyu jamaa wa Freemason hmm. huyu mm. aliyenifanyisha maagano mm. nakutana na yeye kwa mazingira yenye hata sijaambia mtu, nakutana napambana na yeye mm. eh. Ukikutana naye inakuwaje? Nakuwa tena wazimu, naanza kuzunguka kukua chizi upya upya. Ukuwahi kugombana naye? sikuwahi gombana naye ni hivyo tu amekuwa akinitaza na hiyo njia mm. Mm. Sasa unapokuwa wazimu, yani sasa hivi, kwa sababu mimi sijakuelewa kitu kimoja, kitu ambacho kinakutesa sana kwa sasa ni kitu gani? Ile kitu inanitesa ni hiyo hali ya kichwa. Kichwa kinafanya hiyo wenda wazimu hiyo mm. hiyo kichaa hiyo mm. ndo ninasikia imenichokesha. Nimechoka kudungwa mashindano Ulaya mm. nateseka kwa nchi ya wenyewe mm na hawaamini hizi vitu wao hawaamini kabisa hata uwaambie hawaamini mm. wanaamini hizo ni vitu mtu unafikiria kwa kichwa yako lakini they don't exist mm. but in real life here we know it is exist na mtu hajifanyi kwa shida kama ile huwezi jifanya mm. ama ukajifanya mwenda azimu tu bure mm. eh, maana sikuzaliwa mwenda azimu nilikuwa na akili yangu timamu kwa hiyo kuna wakati unakuwa timamu kuna wakati uenda mm. wazimu unakuja unakuja Aha. Mm. Pole sana kwanza. Asante. Kwa hiyo shida kubwa ni wenda wazimu. Mm. Shida nyingine wazimu alafu huyo huyo shetani huyo jini mm. huwa yuanifinya, nasikia uchungu, saa zingine ananiweka maradhi, nasikia kama nafa. Kama ukisema kama yani kama kutaka kufa vile ndo unamaanisha? yuaniweka eh, maradhi, yani najisikia vibaya, nagonjeka tu. Mm. nakuwa naumwa na mwili tu hivyo, hali ah. mbaya. Akikufinya inakuwaje? Lakini saa ingine anaweza nifinya, yani nisikie uchungu mwingi kwa mwili, yani yanifinya ule shetani mm. yanifinya sana. Siku ya kwanza ambao ulijijua kwamba wewe una jini, sasa wewe kama wewe kwenye mwili wako anakufinya, mm. sio anafanyaje, ilikuwaje? Nimekuwa na maisha ya kuogofya na ku, yani kushtuka na kujiogopea kama Eh, unajua sasa venye tunavyojua jini halifai kuishi mwilini mwa binadamu mm. na hiyo ni kitu nasikia iligharamishwa ng'ombe mm. ng'ombe mzima mm. Mm. Sasa hebu wewe umebeba mnyama amegharamishwa ame, ame ng'ombe kwa mwili na kile ulichokisema kuhusu fedha zako zinakuwa zinaisha tu, zinaisha alafu unasema huyu bwana Freemason anatajirika Mm. Sasa mimi najiuliza hapo mm. zinaisha kwamba unaziweka sehemu kuja unazikosa mm. au matumizi yako ndo zinaisha bila -uh. kujua ah. umetumiaje? Uh Uh Mimi nikitaka uchumi ilikuwa mm sasa huyu shetani mwenye niko naye mm. ndio sasa siya, ah, ni mnyama wa kuchuma kijakazi mm. Sasa vile nimeoana naye mm. nikitumia huku kwangu si pesa mm. ni makaratasi, lakini anazipata na njia ingine huko eh, katika mazingira mengine eh, maanake mimi ni wa kutumika. Sasa mimi si mimi namtumikia mm. mm ni hiyo ndio njia wao watu wanatumia kufanya watu vitaka uchumi. Uka, ukasema ukatafuta usaidizi, kwa hiyo mwalimu akakwambia umemtafuta muda mrefu ambaye ni mganga mm. -hmm. Baadaye maisha yako yakaendeleaje? Haukufikiria pengine kufanya tena maombi? Kama ulikuwa unafanya maombi, unaona vitu, unaona vivuli, unaona nini, haukuhisi pengine ukiongeza nguvu katika maombi au dua kwa imani yako ingekusaidia? Nilijaribu dua, nilijaribu dua ndugu yangu, nimejaribu dua, lakini inafika mahali unaona kama hizo dua hazifanyi mm. si hmm. ati nakosa imani kwa Mungu, lakini inafika mahali naona kama hizo mambo yani hazifanyi kazi yani mm. sijui ni imani yangu ndogo ama nangoja kungo yani nachoka kungojea mm. maanake nataka Mungu anifanyie miujiza, maanake nimechoka. Kwa hiyo hela upate, pesa nikipata, ndo hivyo ziishe, ndoa imekufa, ndoa imekufa tayari kabisa mmeshatengana divorce kabisa kila mtu mm. kashaoa mke mwingine bado bado na, na wewe mi bado pia kule kule au unategemea urudi Afrika kule kule, lakini nat, na, nataka nirudi huku, maana naona kule ni kama sina maisha, lakini pia niko na changamoto nzito ya kuamua, manake sasa kule kuna watoto wangu, nitawezaje watoto wangu balo ni wadogo mm nije kuishi hapa Afrika. Ndio. Sasa ninataka sana kuishi nchi yangu hapa Afrika, lakini inakuwa ngumu, nashindwa, nitafanyaje? Nikirudi Afrika mm. maisha nitaanzia wapi? Na vile nilikuwa nimezoea njia za kutafuta pesa nilisahau mm. Sasa mpaka nianze upya ujuzi mpya na, na ukiwa kule kipindi chote unapata fedha nini, pamoja na kwamba umekuwa na shida za hapa na pale mm. kitu gani cha maendeleo ambacho umekifanya Afrika? Hamna, hakuna hamna. E, nimekuwa nikitapeliwa sana, naenda kwa waganga, kwa walimu, kila mahali naenda kujaribu kutolewa hiyo shetani, nikitumaini huko nitapata nafuu, lakini sasa huwa naishia kutapeliwa, kuragaliwa, watu wanachukua hela zangu, alafu ndio ni kama hivyo, kuna lolote. Kuna wakati ilifika mahali mpaka nikikaa kwa nyumba, yaani nasikia kama niko na watu kwa nyumba mm. milango inafunguliwa, inagonganishwa, yaani nasikia ma, inagonganishwa, yani unasikia majini zinani kama zinafungua mlango, yaani niko kwa nyumba nasikia mlango umefunguliwa kwak nimekaa kama hapa na mlango iko hapa, unasikia mtu amefungua ka mm. na umuoni mtu tena, inavutwa tena hivi inako eh, mm. ikiangalia hivi na macho nasema wow. shindwa katika jina la Yesu mm. Yaani nakemea mlango unafunguliwa kabisa. Sasa sijui ni ule mwanaume huyo shetani ndo alikuwa akija kijia hiyo ya mazingira anakuja mm. ananiweka wasiwasi yani mlango inafunguliwa kwa unasikia mtu ameingia umuoni mm. inafunguliwa na unasikia imefungwa na akitoka kwa ile mlango wa nyuma unasikia mlango imefungwa pia unashindwa kwani tuko watu wangapi kwa hii nyumba na ninaishi peke yangu mpaka nikawa naogopa vitu vilikuwa viguswi, vitu vyako vichukuliwe fanyi. vitu havichukuliwi, lakini vitisho vitisho, vitu vya vitisho vitisho vya maajabu huku huku. Kwa kwa waganga ulikuwa unaenda wanakutapeli, walikuwa wanakwambia nini? Wamekuwa wakinitapeli, wakiniambia kweli, shida wanaiona, lakini kuitibu ndo shida mm. eh. Kwa hiyo walikuwa wanakwambia, wananiambia nimetolewa kafara, mimi nikija kazi hizo zote, sijui nyota yangu inatumika kwa ufalme wa shetani Mambo mingi nimeambiwa na watu, sasa hata sijui ni mwamini nani. Watu tofauti tofauti. Mm, lakini watu wote wanaona hiyo kitu nimetolewa kafara. Haukuwahi wewe pengine ku kumtafuta huyu ambaye unadai kwamba alikutoa kafara, kumwambia umefanya moja mbili, kwa sababu tayari umeshajua na kujua kwamba kwa nini kafanya vile? Nilimwandikia meseji mm nikamwambia wewe ulinifanya hivi na hivi na hivi na hivi, na usifikiri mimi, ulikuwa unafikiri sitajua, na ni kwa nini uliniingiza kwa hicho chama, na mimi sikukwambia nataka kuingia mm. Kwa nini ulifanya hiyo kitu ya kuniingiza kwa hiyo chama mm. Umeniharibia maisha yangu. Nikamwambia nitamstaki mm. nitamchukulia sheria mm. hata mara ya mwisho ni vile sheria za kikwetu Kenya haziamini mambo za kishirikina mm. Lakini nilikuwa nimepanga niende nimstaki nimchukulie sheria. Sasa venye nilimtishia hivyo mm. amekuwa pia naye anaogopa mpaka anazima simu. Anajua sasa hivi uko wapi? Mm, anajua niko Tanzania. Amejuaje? Si lazima amesikia fununu na wale watu mi huongea nao mm. Mm lakini hajakutafuta ukakutafuta? Hajanitafuta. Tena nilikuja nikamtukana, nikamwambia yeye ni mchawi mm. ambia wewe ni mchawi na ushindwa kabisa mm. Nikamwambia nijaribu kidogo nife, ndo utajua familia yangu itakupeleka mbio. Amejaribu kuniwekea mpaka watu waje waniue kwangu Ulaya. Ah, ah. Eh, wakuue Ulaya, waniue, wakufuatilie kule ah si ule ule mtu ni shetani yeah. Sasa anaweza tumia kiumbe chochote mm. kije kinifanye vibaya kwa nyumba yangu uh -huh. eh. Ilikuwaje sasa? Ilikuja ikatokea mimi kipindi chenye na chati naye mm. namwambia nitampeleka mbele, nitampeleka mbele kuchati chati naye hivi, ndio nilikuja jua huyo kijana si mzuri kabisa mm. ni mchawi tena mtu mbaya sana mm alifanya kitu gani kingine kikubwa? Sasa mimi nikaja mm. nikakaribisha mtu kwa nyumba mm. ukiwa huko huko Ulaya e, mtu nimekaribisha mtu makao aje akae kwangu. Makao maana yake nini? Mahali kwa kuishi. Okay na huyo mtu ni nani kutoka mwanaume na simjui ni ile tu unasaidia mtu wajua sisi sisi yani mimi ni mtu nimeumbwa tofauti nikisikia mwenzangu ana shida mahali kwa kulala ama shida yoyote yani niko radhi nisaidie mm. sasa mimi nikasaidia yule yule mwanaume nikampa mahali kwa kukaa lakini sikujua yule mwanaume alitaka kuniua na kisu kwa nyumba yangu ilikuwaje hakuna kitu tuliulizana alianza kutumia vitu vibaya sasa kumwambia yanaambia ati hey, si mimi ninalipa I'm giving you the money yeah, alikuwa analipa nini hati ananipatia ananipatia pesa ya matumizi, ndio maana anaharibu vitu kwa nyumba mm. yeah. Kwa alikuwa anaishi kama nani, kama mume au kama Aa, ah, ah, si kama mume, rafiki tu. Mimi sikufanya mapenzi naye wala kuwa na uhusiano wa kimapenzi naye mm. Niliamua tu kumsaidia tu, alafu akataka kuua, akataka kuniua. Sasa baadaye kuja kustukia ni huyu huyu shetani ndiye amemrushia yule mwanaume ile roho Mm. Mm. Alijuaje unaishi na mwanaume kule? Hakujua. Pamoja na yote, kwanza nikupe pole. Mm. Pole sana. Ni changamoto za maisha. Yeah. Na siku zote Mwenyezi Mungu hakupi mtihani ambao oh. anajua wewe utaushindwa mm. au ambao ni, ni mkubwa kuliko mm. vile ambavyo wewe unaweza Yeah. Unaamini? Mm. Yes. Kama hivyo ndivyo tu, tujue sasa lengo lako kuu la kushea mkasa wako lilikuwa ni kitu gani, lakini pia ni kitu gani ambacho unakihitaji. Sababu ya kufanya ni share mkasa wangu, najua huku nje kuna watu wanapitia shida kama yangu labda, na pia sababu kubwa ni kwamba wasichana, najua sisi tunaingia kwa ma, mahusiano bila kujielewa, wasichana wenzangu, eh. usiwahi hufanya maagano na mtu kwa hii maisha. Mimi hakuna mtu aliwahi niambia ni vibaya, usifanye maagano ya, ma, ya mapenzi na mtu yeyote, ati mnakula kiapo. Hiyo ni mbaya. Sababu ingine, mimi ningeomba wa, wa, mtu yeyote atakayepata hii video msaada wa kimawazo kimawazo, kisaikolojia, yani ideas watu wanaweza nisaidia vipi nitoka kwa hili janga, na kama inawezekana ipatikane mtabibu ambaye anaweza tatua hii shida, nitashukuru. Sawa, msaada wa kisaikolojia eh, pia kwa mtu wa kuongea mm. Ah, unakuwa lonely sometime, unakosa hata mtu kupiga naye story mm. Do hapo ndo unakuwa na mawazo mengi mm hiyo inachangia kuvuta sigara yeah. unavuta sigara ngapi kwa siku nimekuambia kama 40 40 mm. ni hatari sana kiafya unajua unajua ni mbaya huwa hauwezi kustahimili kukaa bila kuvuta mm. usipovuta nini kinatokea mm, hali yangu inabadilika ghafla unakuwaje naweza chizi eh? naweza kuwa chizi kwa tuseme tukikubana hapa sasa hivi usivute sigara unaweza ukachizi. Na, napoteza fahamu, yaani najipotea pote yaani napoteza fahamu. Napoteza fahamu na kuwa si, siwezi fikiria straight. Yeah. Tuanze na hilo ambalo mimi nimeliona ni kubwa kidogo, kwa sababu kwa muda mchache tu niliokuwa naye mm. na hata kuna wakati ilikuwa inatulazimu kukatisha interview mm. ili akavute sigara mm. na asipovuta anashikwa na usingizi mzito. Sijui kwa nini hausemi hivyo, unaona aibu. Asipovuta anakuwa na usingizi mzito, anashindwa hata kuongea na macho yanafumba. Ni tatizo pamoja na hayo mengine, ile ile ni tatizo ambalo limekaa mbele zaidi kwa yeyote ambaye alifanikiwaga kuweza kuacha sigara basi naomba maoni yako ambayo yanaweza kuwa msaada kwake. Drop comment yako hapo au unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ambazo zinapita hapo. Kwenye, kwenye msaada wa kisaikolojia cha kwanza, mi ni kuombe tu uamini kwanza kwamba yani uamini kwamba inawezekana ku, kufanyaje kuwa sawa na utakuwa sawa. Kwenye sigara jitahidi kupunguza, sawa kwenye watu wa kuzungumza nao kwa na marafiki hata ambao unakuwa unawasiliana nao hapa na pale kidogo kushare kile ambacho unakisikia ndani ya Tafuta kitu ambacho kitakuwa kinakuweka bize. Mm. Sawa? Unapenda nini zaidi unapokuwa na muda wa ziada? Mm. Napenda kucheza, napenda kusikiza ngoma. Ukisikiza ngoma unaweza ukasikiliza alafu usivute. Mm. Basi ujitahidi katika hilo. Mimi sina la ziada. Mm. Sawa? drop comment yako, kile ambacho kinaweza kumsaidia madam hapa, ushauri wako kulingana na vile ambavyo unafikiri, kulingana na vile ambavyo umemsikia. Swali la mwisho, kipi kilikufanya ukaamini kwamba huyu jamaa ni Freemason na sio tu mtu mwingine ambaye anatumia nguvu za giza? Juu yeye ndiye alihusika na hiyo mambo yote, hakuna mtu mwingine kando yake. Kwani alikwambia yeye ni Freemason? Eh, alinitokea akaniambia yeye ni devil worshipper kama kuna devil worshiper ni nini? Si ndio? Devil worshiper wanaoamini au kuabudu katika shetani, si ndio? Okay. Kwa devil worshiper. Sijui kama kuna tofauti, mimi sielewi. Ndio hao. Ndio hao Freemason. Kwa hiyo kama alikwambia, sawa. Tu, tukushukuru kwa muda wako, tukushukuru kwa kile ambacho umekicomment, tukushukuru kwa kile ambacho utakifanya au kutoa kama maoni yako kama sehemu ya kumsaidia madam hapa, anaitwa Margaret Muthoni nani? Luguru. Luguru. Luguru. Margaret Muthoni Luguru. Itakuwa furaha kwangu, itakuwa furaha kwake zaidi, na itakuwa furaha kwako pia, mwanafamilia wa Tiki TV, kama siku moja kupitia yeye kushare matatizo yake na wewe kuchangia hata kwa maoni, kwa kukomenti tu, usilipuuzie wazo lako.